Gràcies a l'aplicació concreta de la llei 24-2015 hem aturat 639 desnonaments. 639 desnonaments, hem de pensar un a un, estem parlant de que un a un són casos de famílies, de persones en situacions límit que se'n van al carrer i que s'atura el desnonament invocant aquesta llei davant de la propietat o davant del jutjat o fins i tot en el moment extrem del desnonament davant de la comissió judicial. Sens dubte el que no contemplo és que fem cap pas enrere, o sigui, cap pas enrere en la garantia del dret a l'habitatge, que això serveixi per fer un pas endavant.